खुशियाँ मनाओ मंगल गाओ खुशियाँ मनाओ मंगल गाओ स्वागत में तुम फूल बिछाओ श्याम आ गया रे मेरा श्याम आ गया खुशियाँ मनाओ मंगल गाओ खुशियां मनाओ मंगल गाओ स्वागत में तुम फूल बिछाओ श्याम आ गया रे मेरा श्याम आ गया